Ah, uh, diyan tabo, diretso siya. Considering yun may 1 million view na tayo mga lods Baba mo kaya yung bahay mo para madikta ka na. Sino? Sa doon sa amin yan. Oh, nag- baba na ako din eh. Isa pa, baba. I-ano mo kaya, ipin, mo kaya. Na, paano ako dito nakarelate? Salamat sa patamsak at picture abroad. Kumusta po dyan? May nagda-live din dito sa likod ko. Kasama ko. Lagi update. Nagalap shoutout po. Buhay Provincia Vlogs. Salamat sa patamsak. Walang gawa kaya nakapag-live. Salamat sa dikit. Giwan ka lang ng bakas. Buhay Provincia Vlogs. Dikitan kita mamaya. Salamat. Kasama ko pala. Vlogger din si ano. Yeah. Art Sase. Sino yun? Di, magbaba ka ng bahay dyan para madikitan ka din. Nakalive ko pa rin. Ibaba ko yun sa baba lang po ng ano magdikitan lang po kayo dyan nagat ka na buhay probinsya Laban lang tayo dyan mga lalabs. Tagatumba <clears throat> ni Chinit Taji Vlogs. Haba. Salamat sa pabiji-biji. Sir Joel. Sarap na pala pangalan, Hershey. Nagbaba lang po ng ano, mga gustong magdikitan dyan para madigil na rin po. Ah, meron ka rin dyan. Ayun, ang daming ano. Oh. May jacket na? Meron na. Baba, basa yung dyan. Dikitan lang po kayo dyan. From Team Bigil. Thank you po. Taga-tumba ni Chinita B Vlogs. Baba lang po kayo ng bahay para madikitan din kayo ng mga ano. Nandyan po. Ay tayo buhay probinsya. Vlog uh, mamaya punta ka sa isang magandang anak. Ay. Si Buhay Probinsya. Tagal yun sa amin yan. Oh, nandito na eh. 5. Ano yun? 5 p.m. Anong oras yung ano, yung live mo buhay probinsya vlog? Para ma ano namin mamaya kung puntaan. Dikit lang sa bakal yung ako eh. Cellphone. <laughs> Buti may magnet. Dito pala po yung ano ko, work ko. ayun po. Sa Brunei po ito. Pero parang nasa Pinas ka lang. Nandun yun, hindi mga wala yun. Ha? Diyan ko lang Hindi, sa application mo naman yan eh. Yan, yan. Replay mo lang. Meron po, wala po. Mag-take to ka. Maglablaban lang po kayo dyan. Sablaban? <laughs> Ay, may gawa na po kami oh. May dalang barang na. Saan kayo mag-iba yung lahat ng total ng, ano, ng session nyo? Yun. Lahat ng total ng session nyo? Doon sa, ano, sa YT. May apps ka na ng YouTube Studio. Oo. Oh. Okay. Hindi ko makita ng tubuan ba? Ah. Pag pumapasok minsan, okay. dollar, 2 dollar, yung total na ba? Ito para sa tignan mo sa ano. O kaya doon sa Google. Magdikitan lang po kayo dyan. Baka malaki na ba? Di ba dito? Ah, taga tumba ni Chinita G Vlogs. Okay lang po. Ito nasa work po. Ayan, may gawa na rin kami na nito. Magdikitan lang po kayo dyan. Mga dumikit pala sa akin na iwan lang po ng bakas, balikan ko mamaya after live. Minsan, 7 dollar. Tapos ah, mabababa na naman. Sino pong may nakakalam sa ano, total revenue kung saan daw magkikita? Wala pa kasi ako nito, hindi pa monetize eh. diba? Napawasan nga yung ano ah. At kablang yun. Shout out. Hindi, yung kasama ko monetize na kasi eh, kaya tinatanong niya kung saan makit kung saan makikita daw yung ano total revenue niya. Wala din kasi ako idea, hindi pa ako ano. Ah, sa Google AdSense. Ito ba? Ito. Sa Google AdSense. Yan, yan guys. Google AdSense. Ah, sa Google AdSense. Salamat, salamat guys. Magkikita lang po kayo dyan. Naglaban po kayo. Pagkaplapan. <laughs> Joke lang po. <laughs> Dito po ako sa duty. Ito po yung ano ko. Ito yung sa work ko. Yan. Yan. Ay mga kasama ko. Ay may customer na. Yan. Yan. Ganda na dito eh. Tagal mo mumoni. Ilan ang kulang mo? Shot ka kasi ng ha? shot. ha? Marami pa, nababawasan kasi eh. Ilan, ilan kulang? Masarap kasi tumagay eh di ba pag monetize, di ka pa pala monetize noon yan? Hindi pa. Nababawasan nga yung ano ko. Yung oras. Ilan na lang kulang? Marami pa. Meron ka? Meron pa. Pamunahan ka na tayo yung set yung set, mo na. Sa... Mauna yun nabawasan ng nabawasan kasi sa akin na napabahayakan eh yung mga kaya sa kanya eh. Sa kanya? oh, una yun. Critical. Nauna pa kasi yung alak eh. <laughs> Joke lang. Busy kasi eh. nababawasan din po yung oras ilang beses ako nabawasan eh matindi yung banana ko na experience kong mabawasan ng ano mga 50, mag ganon 60, grabe ba? Grabe yung ko, pa <laughs> Bawas? Ay, grabe yun, marami. Nagpi-player ako. Grabe ah. Strict to si ano ngayon eh, si Lolo ba? Baka ninja yung nag ano, sigurado dyan eh ah, ano muna, watch video 365 days. Oh, watch. See. Watch muna video guys, 3 minutes bago i-subscribe. Yan sigurado Salamat, yan. salamat at sang Kitchen Abroad. Eh, Pag nag-subscribe ka kasi ng direct, sigurado lalaglag yan. Oo, kailangan, kailangan i-play mo muna po bago ano. 3 minutes lang. Oo. Tsaka kapag ano, kung pwede, kinabukasan mo na lang balikan yung dumikit sa'yo para sure. Hindi ba mag-unsubscribe nun? Hindi. So, <laughs> mag, Gano ka lang, kausapin mo lang. Pag legit ka naman eh, hindi ka naman ano eh. Babalikan mo naman eh. Tinawag ano mo na yun sa'yo. Wala kasing ano, ah, magnet oh. Para nakadikit dito. Oh. mga nagmanonood eh, maligo daw muna Ah, uh, mamaya po punta ako sa ano mo, sa live mo, Buhay Probinsya Vlogs. Punta kami doon kasama sina ano, sina kasama ako doon, Kitchen Abroad, ako si Tin, si Tugtong Ilongga baka tulog pa si Hug Pumilongga pang gabi as yung ano niya, yung duty niya eh. Pwede naman yung account ko magpunta din sa'yo, no? Yung main ko. Oo. Ayun nga, ninja yun eh. Pero yung ano mo, ko mamaya na tulo pawis na pag ano may gawa na mainit din sa ano eh oo maaraw dito pero madalas ngayon umuulan pag ano ah mga hapon na mga alas 5 ganun dito nasa city naman kami kaya lang talagang maraming puno, bundok. Yan, Art Sase, shout out. Magbaba ka lang na ano mo dyan, Lods, ng... Baba mo na yung bahay mo dyan para madikitan nila. Ayan po siya, si Art Sase. Nasa kasama ko dito, kaibigan. Yung bahay ko mataas ba? Ibaba ko muna ang bahay ko. <laughs> nasa taas yung bahay niya eh. Legit din po yan. Dikitan niyo lang po. Babalikan, babalikan din niya kayo. Kaka-monetize ko lang guys. Nakaraang buwan guys. Bagong monetize guys. Legit to guys. Dikitan niyo lang ako. Mamaya, babalikan ko kayo. Maraming ninja din to. Legit na ninja. Ninja ko. Isa lang eh. Isa lang ba? oh, <laughs> ako lima eh. <laughs> Ay, apat isa lang legit yan ninja ko isa lang ninja ko pero legit yan yung art sa si vlog legit yun yung main arm ko art sa si Thank you, DC. Ha? Thank you, thank you, DC. Hindi mo pasang ano ah. Hindi mo pasang iwi ulit ba? Ah. bunit. pasal bunit ada sigaret kan boleh gitu bonet belakang lah oh dia sana ada belakang boleh boleh ya ah? wearing mah tapi dia punya anak, sigaret oh kenapa ini untuk sigaret kan oh wah. dia tapi punya yang ada sigaret belakang bisa ada tuh yang anak, dia dapat anu kan wiring bukan 12 bulan kan ini dia mau pakai untuk apa ah ini Lampung ba tahu ba boleh direct boleh kan ah, NCC boleh. NCC ah boleh kita jangan jangan buang ini tahu ba ah. Jam jangan buang lah Baka si yang ini. Eh, boleh putang ba? Sisi. Ah, boleh. Ada fusion. Ada ada fusion. Ada ini. Ada. Terus berubah. Ngedok. Iya, <laughs> Irik juga. Kalau yang ada pius yang cabut senjata. Oh, cabut saja. Potong saja. Potong senjata. Boleh potong. Kau simpanan saja pius. Boleh, Bos. Dapat tak benar customer kaso isa lang ayan ano Chinese yung series ano? series yung Pino yan, nasa ano yan, nasa abroad, sa ano, sa Dubai. Joel C. Joel C Mm. Baliktad ko lang pangalan. Laro sa Harang Arts. May harang ba? May harang ba? May harang ba guys? Yung... Akala ko sa akin, meron. <laughs> guys, may harang ba yung ano ko? Yung video ko? May harang guys. Leo Zip, uh, tingin po, may harang po. Meron, wow. Pulos yan, wala naman? Yung nag-play ako, wala. Ah. Yung wala. oh. Yung hindi ako play Ay, hindi nga ganun. wala. Depende yata sa ano. Ba't ako pag nanonood, walang harang ngayon ba? Dati meron. Eh, dati meron, nung bagong contest ako, Baka sa setting ng account, hindi ba ganun? nang wala. oh. Sa ibang bansa meron. Pag mga Pilipinas, hindi Ang meron. Hindi pa ako nag, ano, ng harang sa'yo, eh, dun sa mga ano mo. Wala wala. Kita? Wala. Baka pinaklas dito ba? Marang pinaklas Yun, eh, Hindi. Eh. Yung pinlay niya yung ano mo, yung video mo, eh, meron eh. Hindi, dito ang area. Oo. Pinaklas. Siguro. Meron dito noon ano ba? So, may 4 million views na tayo. Pag million views. kay Plus. Salamat pala sa pag-play mo. Joel. Thank you, thank you po Joel sa pag-play ng video. 3 minutes lang yan eh. Thank you so much. request naman G si J.E. Blair si Pusa nag ano, nag-comment sa live kagabi para sa ting tambay sa akin ilan yung nag-uliits mo? ano? dapat sana dalawang ano ba, mobile ba? Oh, meron akong ano, isa lang. Pero may nagpa play din sa akin. Yung, yung ah, video dito ako nung tumasa naman. Oo. Oh, hindi ko nadala isang cellphone eh. Lobat ba? Kasi pag ano, mahirap mag-lagot-lagot ko pa kung pa sa isang pa. Oo. Oh, Oh. Hindi dito sa like diretso naman, no? <laughs> Makikita mo naman dito mga ano. Pero hindi ka din maka... video less than 8 minutes, isang ano? harang lang usually. Oo, oh, ganun ba yun? Depende pala sa oras ng video mo. Uh, ah, yung sa harang. Mm -hmm. Kailangan pala na sa ano. Eh, hindi naman naka 8 minutes yun ang video mo. 3 minutes, ah, ah, Hindi, usually daw kapag mga 8 minutes, isang harang lang daw yung ano. Pero may hindi kita sa may harang, di ba? Oo, oh, isang Isang ano lang, depende daw. Oh, baka Meron. makaka tayo dito, may ano na. <laughs> May tugtog na. Huwag copyright na lakas ng tugtog niya eh, baka copyright eh. <laughs> Tanong mo lang kaya, eh, mute. Oo, oh, mute ko kanina. Hindi mo naman ano yung ano. Ano pala? Na? May gawa. <laughs> <laughs> Okay, okay.